pagi Pak. Pagi. Laporan dinas malam ada pasien baru masuk. Kemarin malam anak Henry umur 12 tahun tadinya 100 per 70 nadinya 70 kali per menit suhu 36,5 pernafasannya 18 kali kali per menit Keluhannya itu tampak lemah, bibir kering. Pada hari ini saya mau minta pendapat dari Bapak mengenai intervensinya yang cocok dilakukan apa? Menurut saya, iya. ada beberapa intervensi yang harus diterapkan oleh klien. Yang pertama, berikan cairan oral dan parental sesuai dengan program rehidrasi. Pantau intake dan output karena dengan pemberian oral dan parental akan mengganti cairan yang keluar melalui feses bersama feses ini maksudnya. Nah, yang kedua pertahankan tirah baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut guna untuk menghindari terjadinya mobilitas fisik. Ya Pak Kalau lingkungan apa tidak diintervensikan? Mengenai intervensi yaitu ciptakan lingkungan yang tenang, bersih dan jangan lupa berikan makanan yang berserat. Tapi sering karena dengan menjaga lingkungan yang tenang, bersih, Pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare itu sendiri. Setelah ini buatlah perencanaan pada pasien tersebut ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Akan saya buat intervensi pada pasien agar segera dilakukan oleh perawat asosiasi. berdasarkan kesepakatan antara saya dengan kepala ruangan, saya sudah membuat per, perencanaan terhadap anak eh, yang meliputi satu berikan cairan oral dan parenteral sesuai dengan program dehidrasi, pantau intake dan output karena dengan pemberian oral dan parenteral akan meng mengganti cairan yang keluar bersama fases. Yang kedua, pertahankan tira baling dan pembatasan aktivitas selama fase akut guna untuk menghindari terjadinya imobilisasi fisik. Yang ketiga, Kemudian ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering. Karena dengan menjaga lingkungan yang tenang, bersih, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare sendiri. Setelah ini, buat perencanaan pada pasien tersebut. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ah, sudah jelas Bu semua perencanaannya itu. Jika nanti ada tertentu yang saya dan teman-teman saya tidak tahu, nanti saya langsung menghubungi Bu Oh iya. Terima kasih. Oh iya. Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan kegiatan, kita akan melaksanakan konferensi selama kurang lebih 10 menit. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sehubungan dengan keadaan atau kondisi pasien masing-masing? Iya, terima kasih Bu untuk pasien anak sudah nampak melakukan aktivitas walaupun masih di tempat tidur, tapi mungkin masih harus melanjutkan intervensi guna untuk proses penyembuhannya. Terima kasih. Untuk perawat yang lain bagaimana? Apa ada yang mau disampaikan? Oh ya Bu, kalau untuk pasien tua TB itu setelah diberikan oksigen, terapi oksigen masih mengalami sesak nafas. Hmm, apa mau diberikan intervensi lain? Monggo teman-teman. Eh, ya sedikit menambahkan uh, untuk lebih diperhatikan posisi tidurnya mungkin kita bisa memberikan posisi semi polar uh, eh, ya. cukup itu saja yang saya bisa saya tambahkan apakah masih ada yang lain ingin disampaikan tentang kondisi pasien masing-masing saya Bu, untuk pasien Nona F kebetulan mengalami demam dengan suhu 39 derajat Celcius sudah diberikan obat hangat dan sudah dilakukan tes darahnya, tapi hasilnya masih menunggu jelek. Sementara untuk intervensi selanjutnya adalah memonitor teletik. Saya yang menangani pasien E di kamar 5 dengan diagnosa gastritis akut. Tindakan yang telah dilakukan saat ini memantau skala nyeri pasien dan memberikan obat oral dan injeksi. Saat ini pasien masih mengeluh nyeri skala 4. Sementara untuk intervensi selanjutnya yaitu kolaborasi dengan ahli gizi dan diet. Kalau saya e, menangani pasien F di kamar 6 dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Tindakan yang telah dilakukan yaitu memantau respirasi dan melakukan suction. Respirasi pasien 20 kali per menit, namun saat ini pasien masih mengeluh susah untuk bernapas. Sementara untuk intervensi selanjutnya adalah memberikan terapi nebulizer. Saya yang menangani pasien C di kamar 3 dengan diagnosa diabetes mellitus dan sudah dilakukan medikasi yaitu keadaan luka sudah berwarna merah dan sudah diberikan terapi insulin 10 unit. Saya menangani pasien D di kamar 7 dengan keluhan nyeri pada tulang belakang Tindakan yang sudah dilakukan yaitu memantau skala nyeri dan melakukan CT scan. Saat ini masih menunggu hasil dari CT scan-nya. Saya menangani pasien A di kamar 1 dengan keluhan BAB lebih dari lima kali dalam satu hari. Pada pagi ini sudah dilakukan pemeriksaan TTP, pemantauan cairan input dan outputnya, terus memberikan terapi IV, dan untuk intervensi selanjutnya yaitu kolaborasi dengan ahli gizi untuk dietnya. Tiga. Ya, saya menangani pasien B di kamar 2 dengan keluhan demam terus-menerus sejak dua hari yang lalu. E, tindakan yang sudah saya lakukan yaitu mengukur suhu, suhu tubuh dan tes darah, kemudian melakukan kompres hangat. Sementara itu saat ini masih menunggu hasil dari lab. Apakah masih ada yang ingin disampaikan tentang kondisi pasien masing-masing? Kalau memang tidak ada lagi, yang mau ditanggakan maka saya akhiri pos konferensi siang ini mohon ditindaklanjuti lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kakak, assalamualaikum. Eh, waalaikumsalam. Maaf mbak, maaf mbak. Sebentar ya berantakan. Iya, maaf ini yang mbak. Ya nggak apa. Ini saya tadi apa sekalian tidur tiduran gimana ya mbak iya, Sebetulnya perkenalkan ya bu saya iya. Rahmat Fadila yang berjaga pada siang hari ini pada berjaga pada siang hari ini nanti saya akan memberikan informasi sebelum mbak Ovi Bu Ovi dan mbak Alita pulang ya ini nanti waktunya tidak lama ya sekitar 10 menit ya. mohon kerjasamanya ya bu ya. dan nah, nanti saya akan memberikan informasi agar Mbak Ovi, Bu Ovi nanti di rumah bisa memberitahukan kepada keluarga atau anggota keluarga yang lain yang sakit iya diare ya Bu ya. Oh iya. Ini iya. kan Bu Ovi harus tahu penyebab diare. Penyebab diare itu kan salah satunya karena bakteri ya Bu ya. ya. ya tadi karena makanan yang kurang steril mungkin jarang cuci tangan jadi nanti Bu harus selalu mengingatkan Mbak Anita supaya cuci tangan sebelum makan, cuci makan sebelum melakukan kegiatan dan sudah melakukan kegiatan. Dan nanti kalau misalnya ada anggota keluarga Bu Ovi yang sakit, bisa membuat ramuan obat sendiri, obat oralit namanya. Apakah Bu Ovi sudah tahu obat oralit? Gak tahu. Oh, jadi ini saya beritahu ya Mbak ya, ya. ya. Obat oralit itu bisa dibuat sendiri, gampang kok caranya. Tinggal siapkan satu gelas air hangat di gelas belimbing itu, Bu terus ditambahkan 2 sendok garam dan satu sendok gula terus diaduk sampai larut Nah, bisa diminumkan dua kali sehari sebelum makan. Hmm. Mudah kan Bu? Yeah. <laughs> Gimana Ibu? Sudah paham kan? Iya, bisa oh, paham. Nah, ini nanti saya kasih leaflet, nanti bisa dibuka dan dibaca-baca. Nanti kalau ada anggota Bu Afi yang sakit bisa diberitahu, semoga bermanfaat. Ya, nah, ini sudah dulu ya Bu ya. ya terima Semoga Mbak Anggita cepat sehat. Amin. Dan keluarga Mbak Bu Ovi juga sehat selalu ya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya permisi ya, dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Mbak, saya minta bantuannya ya Mbak. Uh, anda nanti saya pindahkan ke ruang berdampak karena soalnya di sana itu banyak agenda operasi, jadi membutuhkan perawat banyak. Gimana? Setiap. tapi Pak, saya kan sudah terbiasa di ruang umum dan saya kurang menggunakan di ruang advokasi. Tapi menurut saya Anda itu sudah berpengalaman toh sini. Saya rasa Anda mampu lah. Setia. Baik Pak, kalau begitu saya bersedia. Ya sudah, terima kasih ya, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. di ruang 3 ke ruang 4 oh peraturannya ya ya mbak mari kerja sama ya jadi ini ada berapa agenda operasi sih mbak jadi ini ada tiga agenda operasi mbak ini bisa dilihat statusnya Uh, persiapan operasi pertama sudah siap, uh, dokter ortopedinya juga sudah datang. Uh, ini operasinya sudah bisa dimulai. Dokternya siapa, Mbak? Dokternya dokter Nikmah tapi saya belum memahami kasusnya mbak Helen mbak kan bisa dibaca kartu profesinya dari dokter Isma oh iya mbak sudah saya baca kok yaudah yuk kita ke ruangan makasih mau dimulai yuk iya. Alhamdulillah dua operasi berjalan dengan lancar. Iya mbak, hati saya merasa tenang karena semua berjalan dengan lancar. Pasien selanjutnya Nyonya Heni. Iya mbak, tapi anda kok nampak tegang sekali ya? Iya kan istrinya dokter Siti, jadi harus hati-hati. Mbak, Lomba itu itu desinfektannya kok pakai betadin? Biasanya kan pakai betadin dok. Kata siapa? Saya biasanya enggak pakai betadin kok. Mbak biasanya dokter lima itu pakai uh, kalau desinfektannya itu biasanya pakai enggak pakai betadin ya gitu. Maaf mbak, Dok, mbak, ini pindahan dari ruang bedak 3, jadi belum besar dengan ruang bedak empat. Loh, sebagai perawat ruangan OKA mau dari ruangan beda tiga ruangan beda empat kan seharusnya ada kok mengerti dengan kebiasaan dokter. Iya dok, saya minta maaf karena kelalaian saya. Saya nggak mau tahu, yang jelas saya nggak suka pakai betadine. Kamu jadi perawat baru, saya minta kamu tanya dulu, jangan sok pintar. Iya dok, sekali lagi saya minta maaf dok. Saya laporin kejadian ini kepala ruangan dok. Mbak, uh, dokter tadi kok marah-marah kenapa ya? Apa perawatnya tadi melakukan kesalahan? Wah, jangan-jangan saya jadikan malpraktek nih. Enggak kok, Bu. Kami hanya salah memakai antiseptik. Dokter Rima itu biasanya pakai nggak pakai betadin tapi uh, suster Reni menyiapkannya pakai betadin tapi tidak berdampak apa-apa oh yaudah kalau gitu kerjanya jangan asal-asalan ya iya bu kami pasti memberikan pelayanan yang terbaik oh yaudah bakal begitu Saya tidak suka dengan kinerja anak buah Anda. Emangnya ada masalah apa sih? dia tahu sendiri kan, kalau saya tidak suka menggunakan betadine untuk densifiktan. Oh, gitu. Ya, nanti saya coba menghubungi perawatnya ya. Saya suruh ke nanti saya kasih tahu. Baik. Permisi. Ya. Mbak, Nanti nanti ke ruangan saya kamu ya. Oh iya. iya. Udah. Oh silakan ya, masuk. Iya, silakan. Duduk, Mbak. Mohon maaf nih ya. Sebelum sebelumnya ada kejadian apa sih aslinya tadi ini? Saya tidak suka dengan cara cara kerja perawat ini. Anda kan tahu kalau saya tidak suka pakai betadine untuk desinfektan. Kenapa tadi saya lihat perawat ini menggunakan betadine? Iya dok, saya mengerti kesalahan saya di sini. Posisi saya baru dok. Itu bukan suatu alasan buat saya. Kalau kalau Anda baru di ruangan ini, seharusnya Anda bertanya pada perawat lain. Iya dok, saya minta maaf karena kelalaian saya. Ini loh dok, selaku karu, saya mohon maaf atas kelalaian dari anggota saya. Hari ini di ruang 4 banyak agenda melakukan operasi dan kekurangan tenaga di sana. Nah, ini anggota saya di ruangan 3 saya, saya suruh pindah ke ruangan 4 untuk membantu di sana. ya sudah kalau begitu saya harap kejadian ini tidak terulang lagi ya Ya dok saya pastikan kejadian ini tidak terulang lagi dok sekali lagi saya minta maaf ya dok ya mbak saya harap kejadian ini tidak terulang kalau begitu mari ke kembali ke kamar operasi ya dok terima kasih trust